हेलो फ्रेंड्स आज हम आ चुके हैं देहरादून के गिलिट्स मॉल सिटी जंक्शन मॉल में और आज हम यहाँ कुछ लोगों से पूछेंगे कुछ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन जो कि है मैंने एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा मैंने एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा तो दोस्तों देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन रहता है और क्या वो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं या नहीं enjoy the video and please don't forget to subscribe इस चैनल मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा हाउ इज़ दिस पॉसिबल बताइए चलते हुए देखा हाँ जी मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा ऐसा कैसे हो सकता है बताइए कैसे हो सकता है पॉसिबल है नहीं इम्पॉसिबल दिमाग लगाओ पर मैंने देखा ना मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा पॉसिबल तो है ही नहीं सोचो थोड़ा माइंड लगाओ कुछ पॉसिबल होगा तभी तो कुत्ते को चलते हुए देखा हाँ जी बताइए मैंने मारे हुए कुत्ते को चलते देखा है हाँ सपने में नहीं रियल में अच्छा हो ही नहीं सकता नहीं मैंने तो देखा है ना ऐसे कैसे देख लिया कैसे देखा वो बताओ देखा ही नहीं आपने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है हाँ यानी आपने मरने से पहले देखा होगा नहीं मैंने मरने के बाद देखा है उसे चलते हुए जब वो मर चुका था हाँ मतलब लोग ठेली पे डाल के उसे ले जा रहे हो नहीं मैंने पैरों पर चलते हुए देखा है हो ही नहीं सकता ऐसा ऐसे ही हुआ है कैसे हो सकता है पॉसिबल है या मैं झूठ बोल रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन मुझे तो लग रहा है ना मैंने सच में देखा है नहीं नहीं हो सकता है शायद आपने भी कभी मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा होगा बिल्कुल भी नहीं देखा होगा नहीं देखा पक्का देखा होगा सपने में देखा होगा सपने में नहीं मैंने रियल लाइफ में देखा मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा आत्मा को देखा होगा आत्मा को नहीं कुत्ते को देखा <laughs> क्या पता उसे उठा के लेके जा रहा हो ना तो चल रहा नहीं वो चलेगा थोड़ी तो फिर उठा रहा होगा या घिसट रहा होगा वो ऐसा हो नहीं सकता कैसे हो सकता है लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ मैंने देखा उसे चलते हुए ना ये पॉसिबल नहीं है ना और मैंने उसे चलते हुए देखा ना ये गलत है क्वेश्चन तो सही है मेरी साइड से कॉमन सेंस क्या है सिंपल से थोड़ा सा माइंड दौड़ाओ तो कैसे यार हाउ इज दिस पॉसिबल मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है ना कभी नहीं देखा कभी नहीं देखा ऐसा कैसे हो सकता है वो चलेगा कैसे जब मर रखा तो उसके तो वैसे ही मरे हुए कुत्ते को चलते हुए कुत्ता तो मरा हुआ है लेकिन चलते हुए देखा है उसे पॉसिबल है ये मैंने देखा है कैसे भाई मैंने देखा है पॉसिबल कुछ तो होगा मरे हुए कुत्ते को हाँ मरे हुए कुत्ते हाँ। को वो मरने से पहले तो जिंदा ही था ना वो चल रहा था कुत्ता नहीं चल रहा था कुत्ता तो मरा हुआ था हाँ, कैसे पॉसिबल है दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा उसकी आत्मा को नहीं कुत्ते को <laughs> नहीं मर गया पूरा डेथ हो गया उसकी डेथ हो गई बताइए कैसे पॉसिबल है पर मैंने देखा उसे मरे हुए कुत्ते को चलते हुए नहीं पता नहीं नहीं ट्राई करो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जब जवाब तो कुछ होगा तभी पूछा है मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है हाँ मरे हुए कुत्ते को चलते, चलते हुए, हुए देखा, देखा या हाउ इज दिस पॉसिबल वो जब मर जाएगा तो चलेगा कैसे <laughs> यही तो बात है मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है हो ही नहीं सकता यही हो गया ना सपने में देखा होगा पक्का मैंने रियल में देख लिया <laughs> मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है नहीं, नहीं हो सकता हो ही नहीं, नहीं नहीं सकता पता नहीं यार कैसे हो गया पर मैंने तो देख लिया ना उसे मरे हुए कुत्ते को चलते हुए ऐसे कैसे देख लिया अब बताओ कैसे देखा हुआ नहीं हो ही नहीं सकता कुछ तो हुआ है दिमाग दौड़ाओ थोड़ा जब वो कुत्ता मर जाएगा तो चलेगा कैसे इज दिस और नॉट मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल नहीं पॉसिबल हाँ। आपके हिसाब से पॉसिबल है लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने देखा तो कुछ तो देखा होगा मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा दोबारा बोल रहा हूँ चलते हुए देखा कुत्ता चलता ही नहीं है कुत्ता क्यों नहीं चढ़ता यार क्या बात करते दौड़ेगा थोड़ी कुत्ता तो चलता है क्यों नहीं चलता है चलता है पता है पर मरने के बाद कैसे पॉसिबल है मैं कब कह रहा हूँ पर मैं तो बोल रहा हूँ ना कि हाँ मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा ना ये पास क्या क्या हो सकता है यार मैं झूठ बोल रहा हूँ यहाँ पर मरा नहीं है ना भी हो मरा नहीं है नहीं मरे हुए कुत्ते को कम्प्लीटली डेथ है वो नहीं तो उसको कैसे चलते हुए देखा मैंने देखा है अब बताओ कैसे देखा होगा आपने देखा होगा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ हाँ। मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा मरे हुए कुत्ते को हाँ चलते हुए देखा मैंने कैसे पॉसिबल हो सकता है पॉसिबल नहीं है होगा पॉसिबल ट्राई करो दिमाग डालो प्रेशर डालो दिमाग पे डालो प्रेशर डालो चलते, हुए देखा है भाई मैंने देखा है तो हो सकता है सबने ही देखा होगा ये पॉसिबल नहीं है पॉसिबल है ये नहीं है पॉसिबल है ये हो ही नहीं सकता हो सकता है हमने देखा है कहाँ पे देखा बताओ तो <laughs> इसका वो भी तो है आप ये बोल दो कि मैं हार मान गया मुझे नहीं पता ये पॉसिबल नहीं है ना मरा हुआ कुत्ता कैसे चलेगा मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा मुमकिन है ये नहीं मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा हाउ इज दिस पॉसिबल मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा या नॉट पॉसिबल हो सकता है पॉसिबल मे बी बताइए कैसे हो सकता है पॉसिबल नहीं है नहीं आप चलो आप बोलो मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है आपका आंसर बता दो बोलो बोलो फिर मैं आपको आंसर देता हूँ भाई नहीं नहीं आंसर साइड में बता दो यार वीडियो तो बोलो शिमल से बोलो मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है आप आंसर बता दो ऐसा क्यों नहीं है यार तो दिमाग बात है जरा सोचो कि जो मर गया वो चलेगा कैसे या तो आपने सपने में देखा ठीक है नहीं मैंने मरे हुए को तो चलते हुए देखा हम्म। पर मैंने तो मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है ना कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन दोबारा सुनो मरे हुए कुत्ते को मैंने चलते हुए देखा है मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है आपने देखा है ना हाँ मैंने तो नहीं देखा है लेकिन मैंने देखा है नहीं मैंने नहीं देखा है <laughs> आपको क्या लगता है नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता थोड़ा दिमाग दौड़ाओ दौड़ा लिया जितना दौड़ा था <laughs> अब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया बिल्कुल बिल्कुल हैंग हो गया अच्छा चलो बोलो कि मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है फिर मैं आपको जवाब दूंगा बोल भाई बोलो मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है आप भी बोलो मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है मेरे अंदर कॉमन सेंस है लेकिन ये मतलब पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई मरा हुआ इंसान या कोई मरा हुआ जानवर चल दे मैं बताऊँ आप इससे पहले आपको बोलना पड़ेगा हमारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है नहीं नहीं है बोलिए हमारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है आप आंसर दो अब आंसर बता दो नहीं आपको पूरी लाइन बोलनी पड़ेगी <laughs> बोलो अगर है तो आप ट्राई करो मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा बस दोबारा क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा चलते हुए देखा मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा या एक्सेप्ट कर लो हाँ कॉमन सेंस नहीं है we don't have common sense बताइए इज दिस पॉसिबल पॉसिबल नहीं है पॉसिबल मैं कर देता हूँ आप बस सिंपल से बोलना है आपने बताइए कंफ्यूज कर दिया आपने तो कंफ्यूज ही तो करना था पर है भी कॉमन सेंस का बहुत सिंपल आंसर है इसका क्वेश्चन में आंसर है इसका मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा दोबारा ध्यान से सुन लो मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा कैसे वही तो हाउ कैसे नहीं पता ना माइंड में नहीं रहा कुछ भी ना सिंपल सी एक लाइन बोलनी है आपने बोल दो और मैं आपको आंसर आपने आपने देखा है ना मेन बात यहाँ आगे फंस रहा है कि हाँ, मतलब हाँ तो आपने, आपने देखा है आप ये नहीं बता पा रहे ना मैंने कैसे देखा होगा उसे तो आप सिंपल से एक वर्ड बोल रहे हैं आपने बिल्कुल आपने हो सकता है उस, आ, उस हो सकता है आपने उसको मरने से पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करते नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल यस नहीं कोई भी अगर मान लीजिए पुराना हीरो है ठीक है वो मर हाँ, गया हाँ। वो तो चल रहा है वीडियो में लेकिन वो रियल लाइफ में नहीं चल रहा ना रियल लाइफ में चल रहा है मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा रियल लाइफ में चल ही नहीं सकता जब वो बंदा मर गया तो कैसे तो आप सिंपल सा एक वर्ड बोल दो मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है मैं आपको बता दूंगा बोल दे भाई चलिए ठीक है मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है मैं हार मानता हूँ मैं हार मानता हूँ ठीक है कॉमन सेंस नहीं आप ही बता दीजिए आपके अंदर भी कॉमन सेंस नहीं है मना हाँ, दिमाग है हाँ, चलो कोई नहीं कुत्ता मरा हुआ था और मैं चल रहा था मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा हाँ, पर आपने तो ऐसा नहीं बोला मैंने ये हर बार दौड़ा रहा मैं चलते हुए देखा चलते हुए देखा कितनी बार मैंने आपको टॉपिक दिया कुत्ते को चलते मैंने देखा आपने मैंने चलते हुए देखा नहीं मैंने ये बोला मैं ये नहीं था मरा हुआ कुत्ता मैंने चलते हुए देखा मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा आप चल रहे थे कुत्ता मरा क्या जा रहा है नहीं ये कॉमन सेंस है आपके अंदर भी नहीं है बोलो मेरे अंदर भी कॉमन सेंस हाँ, नहीं है मैंने आपसे क्वेश्चन किया था मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते को देखा कुत्ता मरा हुआ था और मैं चल रहा था आंसर हुआ मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा क्वेश्चन तो गलत नहीं था बिल्कुल सही था कॉमन सेंस नहीं था सोचो जब पूछा कुछ तो होगा कॉमन सेंस का देखो क्वेश्चन तो। के अंदर आंसर है मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा मैंने मरे हुए कुत्ते को <laughs> चलते हुए देखा <laughs> ध्यान से नहीं आ रहा कॉमन सेंस हाँ इसमें कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं है सिर्फ कॉमन सेंस का है माइंड को अनलॉक करो और सोचो क्या हो सकता है क्वेश्चन <laughs> दोबारा रिपीट करो नहीं नहीं याद है तो कोई आंसर देखो इसको आप बताओ आपने बोला था मैं बता चलो ठीक है मैं बताऊंगा आपको बोलना है मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है आप आंसर बता दीजिए मैं बता दूंगा आपको सिंपली बोला है मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं आया I don't have common sense अच्छा मेरे अंदर कॉमन सेंस कॉमन सेंस नहीं कॉमन सेंस नहीं है आप बता दो आपके अंदर भी नहीं है <laughs> हो सकता है नहीं है तो हो सकता नहीं आप बोलिए मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है अच्छा, ठीक है मेरे अंदर भी कॉमन सेंस नहीं है <laughs> आप ही बता दो ठीक है बताता हूँ कुत्ता मरा हुआ था मैं चल रहा था मीन्स मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा अच्छा हाँ अभी बोल दो मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है मैं हार गया ये तो बोल ही नहीं सकता मैं जब मरा हुआ कुत्ता चलिए मैं आंसर दूंगा ना फिर मैं आंसर दूंगा चलो हार मान लिया कॉमन सेंस नहीं है आपने कॉमन सेंस नहीं है बोलो मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है बोल तो दिया और क्या बोलूँ चलो मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा सिंपल यार मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा कुत्ता तो मरा हुआ है मैं तो चल रहा हूँ जो मरा हुआ कुत्ता था वो मरा हुआ था मरे हुए कुत्ते को मैंने चलते हुए देखा यानी मैं चल रहा था कुत्ता मरा हुआ था अच्छा। सिंपल सा मैंने क्या बोला मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा हाँ। सिंपल सा क्वेश्चन है कॉमन सेंस का कुछ गलत तो पूछा नहीं मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा ये कैसे हो सकता है अब बताइए कैसे हो सकता है हाउ इज दिस पॉसिबल मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा अच्छा आप चल रहे थे तो कुत्ता तो मरा हुआ था ना ये मैंने मरे हुए कुत्ते को आप चल रहे थे और कुत्ता मरा हुआ था ना मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा वो मरा हुआ कुत्ता था और आप चल रहे थे क्या बात है यार आप तो पहले से परेशान हो रहे थे <laughs>